Aujourd'hui, dans Hello, parlons-en. Bonjour à tous, vous êtes avec Giovanni Bienvenue sur le plateau de Hello, parlons-en. Mhm. Je partage aujourd'hui le plateau avec euh, Ricky et maman Nana. Comment vous allez Comment tu vas Ricky Je vais très bien et toi Giovanni Oui, je vais super bien. Et toi Maman, Nana Je vais bien. Et toi Oui, je vais très bien. Bonjour les public. Aujourd'hui <laughs> est un jour spécial, d'accord Avant de commencer, je tiens quand même à te signaler, toi qui nous suis, que tu peux revoir nos émissions sur notre application. Tu peux également laisser tes commentaires ou même nous écrire sur les réseaux sociaux, dont notre page Facebook. J'en viens à quelque chose. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, d'accord C'est l'anniversaire de... Maman Nana. Oh <laughs> Donc, euh, ah, on retient toujours. Hein. on retient toujours. J'ai prévu ah, quelque chose pour toi. Voilà. Oh, oh, oh, oh, oh. on l'a oh, fait nous-mêmes. Oh. Voilà. On l'a fait nous-mêmes. Merci. Par contre, euh, on va pas trop chanter. Hein, on va hein faire Joyeux anniversaire. Allez, souffle. <laughs> Super joyeux anniversaire. Merci, merci Giovanni. Hein? On te souhaite merci, joyeux anniversaire. Hein. Oh, c'est gentil. Au nom de hein. toute l'équipe, je te souhaite un joyeux anniversaire. Oh, oui, merci. Euh, et nous sommes très fiers de t'avoir parmi nous. Ah oui. Voilà. Ah, non, Donc voilà. Donc en venant maintenant au sujet du jour. Ah, Qu'est-ce que véritablement aimer sa vie La vie est belle. Donc euh, Ricky, hein, sur quels critères moi, ok, personnellement, je devrais me baser pour évaluer si j'aime ma vie ou ma vie est agréable euh, Habituellement, on, se base sur euh, le système qu'on a vu euh, à l'école, le système des, du trèfle à quatre feuilles ou bel trèfle à trois feuilles. C'est-à-dire, on va penser comment ça se passe niveau études, pour ceux qui sont étudiants, hein, niveau études, niveau travail, niveau famille et niveau amour. D'accord. Non, c'est tous les plans alors. <laughs> Mais c'est quatre plans là. On se base là-dessus. Euh, et, donc généralement, on va poser des questions. Comment ça va le travail Comment ça va la famille En fait, généralement, ce sont les questions qu'on pose généralement lorsqu'on parle à quelqu'un. En fait, tout le temps. on se base sur cela. Et s'il nous dit ça va, on va pas vouloir chercher à aller en profondeur. On s'arrête, oh, ça va, c'est bon. Oui. Donc, on se base là-dessus. Donc, euh, et effectivement, euh, dans un premier temps, je te dirais, D'accord, dis-moi comment ça se passe niveau, euh, niveau travail, niveau famille, niveau amour. Ce sera les questions que je vais te poser en premier. D'accord. Quelles questions t'aurais posé toi, hmm Qu'est-ce que ah, t'aurais tu posé en toi premier donc, euh, Comment savoir si euh, une vie est agréable hmm, ça, c'est une bonne question. <laughs> Déjà, c'est quoi la vie Voilà. Ben <laughs> la vie. Moi, pour moi, la vie, donc j'ai dit, c'est l'espace des entre la naissance et la mort. Déjà du moment où tu es né, donc euh, tu es, compté parmi les vivants. Donc tu vis déjà, tu commences déjà à vivre ta vie. Oui. Donc euh, jusqu'à ta mort. Dès que tu, meurs, donc là, tu, plus, tu, ne vis plus. donc vraiment, c'est l'espace entre la naissance et la mort. Mhm. Oui, non, c'est vrai. Mais bon, maintenant, euh, si je dois rajouter par rapport à la vie, hein, mhm. souvent, les gens disent souvent que, voilà, on survit. D'accord Mais quelle, est la différence entre survivre et vivre une vie. Hmm, c'est vrai. Nos personnes ont envie de vivre la vie plutôt que de survivre. Voilà. Ah ouais. Parce que c'est euh, dommage. dommage, puis ça fait mal parce que euh, on, voit, on voit trop ce genre de comportement là où on voit que les gens ils sont en train d'essayer de survivre. D'accord. Et ça fait mal. Même nous, on est, déjà tombé dans ce genre de situation. on essaie de, de, de, de survivre, de s'accrocher au fait. Et euh, ça me fait penser à. Vous avez envie de vivre, mais la vie, voilà. Voilà. pas des opportunités, en fait. Tout le monde sait ici, là. Même vous, vous savez. Oui. Lorsqu'on va sur les quais pour prendre notre RER e notre train dès le matin, dès le matin, on voit des mhm. visages serrés. Serrés. Les gens sont fâchés d'aller au travail. Et là, tu te dis, mais gars, t'as un travail, t'es pas content. Ah oui. vous voyez, au fait, c'est là où on voit très bien qu'il ne suffit pas juste de savoir que la personne a un travail oui. pour être content. D'accord. Il ne suffit pas juste de dire j'ai une famille pour être mhm. content. Mais maintenant, comment ça se passe même au sein du travail bah, Est-ce que tu aimes ce travail-là C'est jusqu'à qu'on doit aller. Parce que franchement, le matin, personne ne parle. Et même, même moi, ça m'est déjà arrivé j'allais en cours, mais j'étais énervé, quoi. Et c'est dommage de voir comment, ça. Comment, comment aimer sa vie hein Comment on peut aimer sa vie Comment on peut aimer sa vie Après, ça dépend de toute personne. Mais en premier, afin de savoir comment aimer ta vie, vu qu'on parle de la personne même, il faut déjà savoir qu'est-ce que moi j'aime et qui je suis. Ça revient déjà premièrement à savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire. D'accord, Ça revient à ça, se questionner. Voyager, voilà. Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je peux faire aussi, du coup, aussi en même temps, pour le coup. Est-ce que je peux me permettre de voyager maintenant Ou bien est-ce que je me permets juste de faire un week-end quelque part Voilà, il y a ceci. Ça va être les voyages, ceux, ça va être quoi J'ai besoin de ton aide, maman, nana. Ah oui. non, mais moi je te laissé d'avoir parler. Oui, c'est vrai, mais bon, euh, maman Nana, moi j'ai une question pour toi, mhm. d'accord mhm. Donc comment lutter contre en fait ce déséquilibre Parce que souvent, on veut une chose aujourd'hui, donc je veux voyager aujourd'hui, mhm. j'ai voyagé, bah maintenant j'ai envie, euh, voilà. D'autres choses quoi. D'autres choses, d'un bah, chien. Déjà. <laughs> Comme on dit déjà, la Bible dit vanité, Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai. Aujourd'hui, tu as besoin d'argent. Je peux donner juste un exemple. On est en Afrique, tu as envie de venir en Europe. Dès que tu arrives en Europe, ah non, c'est trop dur. Le boulot, comme tu dis le matin, tout le monde est fâché parce qu'il faut aller travailler. <laughs> Dès que tu arrives ici, ah non, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Les gens des États-Unis ont envie de venir en Europe. Les gens de l'Europe, ils ont envie d'aller en Afrique. C'est vrai, ça c'est quoi la vie maintenant C'est quoi la vie maintenant et Aime tel que tu es, reste là où tu es. Oui. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Oui, c'est vrai que des fois, euh, on se croit, si, euh, voilà, pour que je puisse vivre, ça il faut avoir beaucoup d'argent. Or, les riches, ils ont envie d'être pauvres ou voilà, ils, ont beaucoup d'argent, mais ils savent pas quoi faire. Oui, Ils sont malheureux. Mais peut-être que toi, tu n'as rien, mais tu, tu, en en fait. Tu envies tu, tu la vie des autres, en fait. Oui. Apprécie ta vie à toi. Comme je disais, dès la naissance, tu commences déjà à vivre. Oui. C'est pour, euh, je peux donner un exemple. Il y a d'autres personnes qui aiment beaucoup faire la fête, par exemple. Ils aiment beaucoup aller dans des boîtes de, nuit. Si tu l'interdis d'aller dans des boîtes de nuit, ah... Pour eux, c'est la mort. Ah oui, donc ça dit la vie. Vous laissez les gens vivre. Vous laissez les gens vivre. Alors, c'est pas ça. Ah. Après, ça dépend de ta définition. Oui, ça dépend de ta définition. Moi, je suis d'accord là-dessus. Ben, c'est pas en fait d'être riche ou d'être pauvre. Pauvre ou riche, tu es en train de vivre. Mm, mm, mm. Enfin, du moment où tu es né, tu es en train de vivre. Non, c'est une vie. Mais ce qu'on voit, ce qu'on voit en plus que j'aimerais bien dire, qui, qui appuie comme euh, comme exemple, c'est euh, il y a cette image sur Facebook que j'ai vue, j'ai beaucoup aimé. Ça va être quelqu'un qui est euh, qui à pied, il va voir la personne à côté qui a et il va dire ah j'aimerais avoir ce vélo. La personne qui a vélo est à côté de la personne, qui est en voiture, voiture. ah j'aimerais avoir cette voiture. Et celle qui est en voiture se dit la voiture me saoule. <laughs> Donc ça c'est marrant. Il y a des à chaque temps. On, veut, mais moi ce que j'aimerais aussi partager, et je pense que c'est important, c'est pas parce qu'on voit les choses que ça veut dire que c'est mauvais. Non, c'est aussi une bonne chose de voir les choses. Pourquoi Parce que euh, si dès aujourd'hui on a tout, Qu'est-ce qu'on va demander demain ah, À quoi ça sert qu'on soit encore là, au fait mm. C'est normal. On vit le jour le jour pour toujours chercher plus. On a mm. sans cesse des besoins. Mm. Maintenant, il faut savoir euh, se demander quels sont les besoins qu'on va essayer de mettre primaire, secondaire et compagnie, au fait. C'est dans nos besoins savoir se canaliser et savoir quels sont les besoins réels euh, qu'on peut déjà traiter dès maintenant. D'accord. Bon, pour finir maintenant, pour une, pour, euh, donc une dernière question. Hein. Comment vous deux, pour vous deux, comment euh, voilà, vous pouvez vous remplissez un vide Parce que souvent les gens sentent un vide en eux. Ah, le manque là ah, oui. Donc comment, comment vous remplissez ça, vous ah, Moi, vraiment personnellement, donc j'ai donné ma vie déjà en Jésus-Christ. D'accord. Je suis hmm. chrétienne, voilà. Très bien. Il me donne la joie de vivre. Avoir l'argent ou pas, donc moi ça me suffit. Le moment où je respire déjà, ça me suffit parce que y a combien de personnes déjà sont mortes Oui. ces gens-là qui ont beaucoup d'argent. Oui. tu vois un peu Donc ça dit, il faut savoir apprécier ce que tu as. Hmm. Hmm. Moi j'ai Jésus-Christ en moi, donc du coup ça me suffit. D'accord. C'est vrai que justement, en fait, euh, lorsqu'on a Jésus-Christ, lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Au fait, du coup, c'est une source supplémentaire pour, euh, pour se dire Ah, là, je suis bien, parce qu'il nous remplit de son amour, de sa joie. Et c'est vrai que ce manque, franchement, toute personne ressent un manque. Moi, je sais, quand j'ai ah, ressenti, hein, quand je cherchais, je me disais ça, Le manque, comment, comment on le ressent Parce que d'autres mhm. personnes vont dire Comment on ressent ce manque-là Quel manque vous parlez Mais au fait, on va se dire Oui, euh, mes études, ça se passe comme ça mais je sais y pas quelque chose qui m'embête ah ou bien le travail tu vas aimer ton travail mais tu, vas te sentir tu vas sentir que tu dois faire autre chose ou t'aimerais aimerais faire autre chose mhm. c'est ce genre de ressenti quand on ressent ce genre de manque tu vas te poser des questions ou bien tu vas avoir des réponses à des questions mais ça va pas te suffire au fait c'est ça c'est parce qu'au fait c'est au-dessus de nous et au-dessus de nous faut voir quelqu'un qui est au-dessus et c'est Dieu au fait et, euh, et justement c'est ça c'est que moi je depuis que je suis euh, en, Christ, crise, que je l'ai accepté et que, euh, je me à lui parler, il me répond à mes questions. Bien parfois, il va me répondre en, me réconfortant ou en me donnant quelque chose dont je, n'aurais même pas pensé au fait. Mhm. Donc voilà, faut ça, faut voir ça comme ça. Donc au fait, ce que je veux dire par là, c'est déjà repose-toi sur Dieu. Et lui, il va combler ce vide-là. Ah. il va te montrer même les choses dont tu as réellement besoin, que mhm. toi-même tu ne pouvais pas penser. Comme un père, il sait ce qu'il y a de bon pour son enfant. Ah les parents, c'est comme ça. Et bien là, c'est pareil. Les parents, ils savent ce qu'il y a de bon pour l'enfant. L'enfant, parfois, il pense, il pense pas à certaines choses. Et même parfois, il voit un danger. Il sait pas qu'il y a un danger, mais il fonce par là. Et sont les parents qui viennent, qui nous stoppent. Ce sont les parents qui nous donnent à manger. Ce sont les parents qui nous vêtissent. Mmh. Donc euh, c'est important de voir ça. D'accord, donc euh, notre temps est écoulé pour aujourd'hui. Mmh. Donc voilà le temps des 10 secondes top chrono. Donc on va commencer cette fois-ci avec Maman Nana, d'accord <laughs> C'est ton oh anniversaire, on commence avec Joyeux anniversaire oh, Quand même hein. <laughs> L'honneur à toi Donc voilà, donc Maman Nana, tu as 10 secondes top chrono, c'est à toi. Oui, et pour te combler de ces vides, donc dans ta vie à Jésus-Christ, il est l'ami idéal. Super. Hmm. Très bien, très bien. Excuse-moi. Hein. Excuse-moi, excuse-moi. Donc, euh, Ricky, c'est à toi, fais mieux. <laughs> c'est à moi, hein, faire mieux. Ok, c'est parti. Aimer sa vie, apprends à te connaître déjà, premièrement. Euh, prends le temps de te questionner et surtout ne regarde pas aux autres. Mais pense à ton futur et justement, prends Dieu dans ta vie. Accepte-le. <laughs> C'est excellent. excellent. D'accord, super. En tout cas, merci à vous deux encore pour le message d'aujourd'hui. Donc, le conseil du jour. Peut-être que euh, en ce moment, d'accord, c'est ton anniversaire. Je tiens à te souhaiter un joyeux, anniversaire, hein. également. Un Ah, il <laughs> voilà. Pour le message, hein, donc euh, c'est humain de vouloir toujours plus, de chercher toujours plus, d'accord. Euh, dans la vie, nous devons aller de gloire en gloire, donc c'est normal. Mais il faut savoir discerner certaines choses. Discerner le fait que, voilà, je veux être là, mais je suis là en ce moment. Parce que là où tu es, tu n'étais pas avant. Mhm. D'accord Donc tu es en train d'évoluer sans des fois peut-être le savoir. Donc savoure les moments présents. C'est très important. C'est la meilleure manière d'aimer sa vie. Ah Et une autre partie également, pour ceux qui, euh, qui généralement sentent un vide dans leur vie, mhm. c'est des fois, ça peut arriver. Moi aussi, un moment, je sentais un vide dans ma vie. Et c'était très simple. Euh, je, veux citer déjà Jean 4, 14 dit Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. En fait, cette parole m'a énormément touchée parce que on peut tous être dans un moment d'insatisfaction, de, <laughs> toujours vouloir plus. En fait, on, on voit toujours ce vide-là. Et en fait, euh, lorsque on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, en fait, euh, ton esprit s'ouvre. Hmm. Tu sens une paix en toi. Ah oui, ça. Donc voilà, je t'invite aujourd'hui à prendre la bonne décision, surtout pour cette nouvelle année qui s'annonce. Ah. Donc voilà. Donc euh, merci encore euh, pour ce message. Hein. Donc, merci à toi aussi. je tiens à rappeler que Hello Parlons-en étant une émission chrétienne, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans te laisser à toi qui nous écoutes l'opportunité de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Matthieu 11, 28 dit, Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Prenez mon jug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Hmm. Donc voilà, aujourd'hui, n'hésite plus. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ton tour. On est tous passés par là. Viens avec ton imperfection, c'est pas grave. Donc c'est très simple. Répète après nous. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me répands de mes péchés. Je me répands de mes péchés. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Et à partir d'aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui. Je te reconnais. Je te reconnais. Comme Seigneur. Comme Seigneur. Et Sauveur. Et Sauveur. De ma vie. De ma vie. Pour toujours. Pour toujours. Amen. Amen. Yes, yes, yes, yes, yes, On peut les féliciter. Félicitations. bienvenue dans la famille. Bienvenue parmi nous. Nous croyons avec certitude que par cette simple prière, tu es né de nouveau. En tout cas, sache que en ce moment même, il y a dans le ciel une grande célébration pour ce que tu viens de faire. Oh, merci encore de nous avoir suivis et à la prochaine. À la, prochaine. Au revoir à tous. <laughs> Hey everyone, this is Giovanni. Thanks again for watching the show today. Today's topic was loving life. maybe right now you are going through certain things where you're like you're asking yourself do i really like my life it's very good it's very important to focus on the good things in life right you must enjoy every moment of life maybe you're not where you want to be but you're not where you used to be so it's very important that you notice that so that you can carry on and see greatness ahead of you Thanks again for watching the show and see you next time. Bye-bye.